Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda size Ubuntu'nun ana kurulumu bittikten sonra yapmamız gereken en öncelikli işlerden birisini göstermeye çalışacağım. Ee, yayın hakları, copyright hakları gereği kurulum CD'si veya USB'si USB ile e, dağıtılamayan bir takım kısıtlı ilave programlar var. Bunlar nelerdir? Mesela MP3 müzik dinleme, DVD'den film oynatma, ya da Microsoft e, fontlarını Ubuntu içerisinde kullanmak için gerekli olan yazılımlar Ubuntu'nun ana ISO dosyasıyla beraber dağıtılamıyor. E, kurulum bittikten sonra bu paketleri kurduğunuz takdirde Ubuntu'yu kullanmakta daha rahat edebilirsiniz. E, bu paketleri isterseniz yazılım merkezinden kurabilirsiniz. isterseniz de komut satırından basit bir komut yazarak e, kuruluma başlayabilirsiniz. kurmamız gereken paketin adı Ubuntu Restricted, Restricted Extras paketi. Bunlar kısıtlı ilaveler olarak da geçer. E, ee, İngilizcesini yazıp kuruluma başlıyoruz. Gerekli olan parolamızı yazıyoruz. Kurulum esnasında hangi paketlerin bize yükleneceğini söylüyor. Evet diyerek devam ediyoruz. Kurulumumuz başladı. Kurulum esnasında e, kurulan paketleri buradan takip etme imkanınız var. Kurulumun bir yerinde e, Microsoft kullanıcı sözleşmesini onaylamamızı istiyor. Bu e, yazı tipleriyle ilgili bir sözleşme. Bu ekran göründüğünde tab tuşuna basıp tamam bölümüne geçiyoruz. Mouse'la veya klavyemizin yukarı aşağı ok tuşlarıyla sözleşmeyi okuma şansımız da var. Tab tuşuna basarak tamamı enterlıyoruz. Ee, ekrandaki soruya kullanıcı sözleşmesini kabul ediyor musunuzu evet olarak işaretlememiz gerekiyor. Bunu evet olarak işaretledikten sonra kurulumumuz kaldığı yerden devam edecek. Gerekli olan yazı tipleri gördüğünüz gibi source search adresinden indiriliyor ve sistemimize ilave ediliyor. Bu kurulumu işlemi bittikten sonra e, LibreOffice Writer'ı şu anda bitti kurulumumuz. LibreOffice Writer'ı açalım. Gördüğünüz gibi fontların içinde e, Arial gibi ya da kullanmaya alışık olduğumuz Times New, New Roman gibi fontlar da sistemimize ilave olmuş durumda.